Namaste friends, welcome to Art and Tarot. So today we're going to talk about a major arcana card called the uh, temperance आज हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ टेम्परेंस की जो कि मेजर अरकाना का फोर्टीनथ कार्ड है सो so, कार्ड को देख लीजिए आप बाकी आपको साइड में भी दिखेगा एनीवेज सो so, इस कार्ड में बहुत सीक्रेट्स छुपे हुए हैं बहुत कुछ है इसमें छुपा हुआ बहुत बातें हैं करने को इस कार्ड के बारे में तो सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी की तरफ से जाते हैं ठीक है तो वन फोर इज़ अगर वन और फोर को हम ऐड अप करेंगे तो वो बनता है five and five stand for power so पहला इसका एट्रीब्यूट जो इस कार्ड का है वो है power second is this card is known as the card of balance पूरा कार्ड में बैलेंस ही कहीं ना कहीं शो किया गया है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स से सो so, जब भी ये कार्ड आएगा ये आपको जो है प्रेरित करता है कि आप अपने लाइफ का बैलेंस मेंटेन करिए या फिर वो मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड है and with harmony with that balance inside of you you will be able to achieve the heights which you are always looking for आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप हमेशा से चाहते थे सो so, अब इसके पिक्चोरियल मीनिंग में जाते हैं हम देखते हैं कि एक एक फिगर है जो कि एक कप से दूसरे कप में पानी पड़ पलट रहे हैं सो so, सबसे पहले इस फिगर के बारे में बात करते हैं फिगर ने वाइट जो है ड्रेस पहनी हुई है वाइट ड्रेस का मतलब होता है purity so it's a pure soul so it's a pure message for you and card उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनके ड्रेस के बिल्कुल बीच में एक ट्राइंगल बना हुआ है ट्राइंगल बहुत चीज़ों के जरिए सिम्बलाइज करता है triangle is a spiritual symbol ट्राइग ट्राइंगल क्योंकि ये क्रिस्टानिटी की तरफ से टारो जो है it's more considered like Christian so it talks about the three the Trinity of Christianity अगर हम ट्राइंगल को देखें तो वो अपने आप में बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है ट्राइंगल जैसी फिगर बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और बहुत स्टेबल है तो उसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे जो पिरामिड्स हैं वो भी ट्रायंगल कहीं ना कहीं शेप में है और अगर हम एग्जिस्टेंस में देखें तो triangle is symbolize a very strong union a very strong symbol it also means like working from your stability you reach a point and you stay there you don't fall from there that is what the triangle stand for और अगर हिंदुज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीन मार्ग भी शो करता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम कहते हैं so there are like many aspects of triangle और ट्राइंगल ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन में और बहुत सारी चीज़ों में मैथमेटिक्स में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है सो so, यहाँ पे स्ट्रेस में हम यही देख रहे हैं कि like it's a it's a figure of spirituality और वो एक कप से दूसरे कप में जो है वो जो डाला जा रहा है वो it symbolize balance between two elements पंख देख सकते हैं पंख सिम्बलाइज करता है कि once you are at a stage of spirituality और balance you be able to fly and get whatever you are looking for so that is what it actually stand for कि आपको जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो मिल सकता है आपको पीछे आप फिगर देखेंगे तो एक तरह का हेलो शो करता है एक तरह का एक बैल एक uh, अच्छा एक और शो करता है लाइक ए पॉजिटिव और which basically means that that this person is balance and enlightened और हम थोड़ा सा और बात कर लें तो एस्पेक्ट्स की एक तो हम देखते हैं पीछे जो धरती दिखाई गई है बहुत रिच दिखाया गया है एबंडेंस दिखाया गया है सब कुछ है और एक पैर जो है पानी में है एक पैर पैर जो है अर्थ में है so again it symbolizes the balance between the yin and yang black and white and the man and the woman तो ये जो अगर आप फिगर भी देखोगे ना ध्यान से तो it's it's not just a figure of a man और a woman it's a combination of both दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें मैन और वुमन का इस फिगर में और आप पीछे देखें एक सूर्य का जो है चमकना हो रहा है तो एक नए दिन की शुरुआत है एक एक नया लाइफ का एस्पेक्ट आपके लिए शुरू हो रहा है तो ओवरऑल टेम्परेंस का मतलब जो है वो बहुत पॉजिटिव है जब भी ये कार्ड आपके पास आएगा उस कार्ड का मतलब यही होगा कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस स्ट्राइक हुआ है और आप सही रास्ते पे हैं या फिर आपको एंजल्स की एंजल्स की सपोर्ट है मेंटल और स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो एक अच्छे बैलेंस में शो कर रहा है so this is a very good card बहुत अच्छा कार्ड है टेम्परेंस का सो टेम्परेंस कार्ड की रीडिंग ये थी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा I will see you in my next one नमस्ते